you can. Если рядом пустой твой стол, то тут явно что-то не так. И все, что мне нужно сейчас, просто быть с тобой. просто сил найти Просто сказать тебе